असलम उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा काम लेकर आया हूँ जो आप घर बैठे ख़ास तौर पर लड़कियाँ बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती हैं बॉयज़ भी कर सकते हैं लेकिन गर्ल्स के लिए ये स्पेशल ऑफ़र है क्योंकि ये उनके हवाले से काम है product for selling product for marketing का वर्क है ठीक है दोस्तों आप प्रोडक्ट सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं मंथली अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप तो दोस्तों हम जानते हैं क्या नाम है अपने वर्क के बारे में ठीक है दोस्तों मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ ठीक है राइट करके बता देता हूँ दोस्तों सबसे पहले product for marketing work so so friends आप इसमें प्रोडक्ट सेल करके इनकम कर सकते हैं सो वट अबाउट यू कैसे सो so फ्रेंड हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे ऐड करेंगे देना देन आप वहाँ पर आपको प्रोडक्ट की pictures and about your product details and about your product detail send की जाएगी सो so, फ्रेंड्स आपका अगला सवाल ये होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि प्रोडक्ट कौन सी होगी तो दोस्तों प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे हमारे पास होंगी गारमेंट्स ले लें आप शूज़ परफ्यूम कॉस्मेटिक्स ही कर लें आप इसमें ही आ जाएगा कॉस्मेटिक्स देन इसके अलावा ज्वेलरी भी आ जाती है ज्वेलरी एंड वॉचेस वगैरह आप सेल करेंगे तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको डिटेल कंप्लीट बता रहा हूँ ठीक है जॉब की and hundred percent real job है ठीक है देन आप में इसमें अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है दोस्तों आप सेल करेंगे देन हम जानते हैं दोस्तों इसमें हम कितनी इनकम जनरेट करेंगे then how to earn monthly income so friends monthly income Come For 50 product sale, your target. Target achieve. then undo twelve thousand five hundred and and hundred product sale sale and undo 25,000 so friends two hundred product sale onto twenty five thousand uh, sorry 50,000 thousand thousand and दोस्तों अब आपका अगला सवाल होगा इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है so how do how to investment so how to investment to investment so दोस्तों सो फ्रेंड्स इसमें आपको ग्रुप में ऐड करने के टू फिफ्टी रुपीज़ देने पड़ेंगे पढ़ेंगे बट किस कंडीशन में आपको पहले थ्री ऑर्डर्स मिलेंगे देन उसमें से आपके पैसे कट हो जाएंगे जाएंगे और फर्स्ट ऑर्डर में first order cutting 50 rupees second order 100 and third order 100 third order 100 so so, friends इसके बाद आप जो भी ऑन करेंगे वो आपको पूरे मिलेंगे मिलेंगे सो so, दोस्तों पर product commission two fifty rupees होगा शायद मैंने ऊपर बताया होगा पर बताया होगा का देन फिर भी मैंने बता दिया है सो so, दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है video so how to withdraw or how to withdraw money so, aap apne easy paisa and जैस कैश में कैश में विड्रॉ ले सकते हैं सो so फ्रेंड्स आपको लगे कि ये वीडियो आप के लिए help फुल साबित हुई है तो please comment me this video is very helpful you for me so friends मुझे भी खुशी होगी एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा and and subscribe me for this channel this channel so friends आपको मैं नंबर दे सक नंबर दे देता हूँ zero three five आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा नंबर पर सॉरी मैसेज कीजिएगा मैसेज कीजिएगा only for message okay friends तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है मैं आपको ये लिंक की शक्ल में दे भी दे दूँगा पी भी दे दूँगा दोस्तों ठीक है देन आप यहाँ से भी वीडियो को देख लीजिएगा देन आपको पूरी डिटेल दे दूँगा मैं ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी ठीक है दोस्तों एंड प्लीज़ कंप्लीट वॉच कीजिएगा दोस्तों thank you for watching take care allah hafiz